mobilização do povo brasileiro contra, pedindo uma intervenção federal em nosso país para tirar o país das garras do comunismo, das mãos de Lula. É o Brasil sendo representado pelos seus cidadãos.